السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف أتناول تعريف الربط في الجمباز الربط في الجمباز هو تنفيذ حركات بتعاقب مباشر فيما بينها بدون أي حركة أو استناد وسيط مع خلو الربط من الأخطاء الكبيرة طبعا الكل يعرف الربط على أنه في الحركة الأرضية والعقلة فقط ولكن الربط يوجد آه، في جميع الأجهزة ما عدا طبعا حصار القفز وكل جهاز له طريقته الخاصة في الربط ولذلك توجد لدينا ثلاث طرق من طرق الربط النوع الأول هو ربط تكوين حركات جديدة وهو مثلا في حصان الحلاق عندما ترتبط الفلنكة مع اشتكلي أو الفلنكة مع مرجحة روسية أو الاشتكلي مع مرجحة روسية بتعاقب مباشر على حلقة واحدة ينتج لنا حركة اسمها الفلوب فتكون مثلا هناك ثلاث حركات أو أربع حركات على الحلقة كلها اسمها الفلوب تعتبر حركة واحدة وطبعا ذات قيمة عالية هذا الربط الأول فيما يخص حصان الحلق وأيضا موجود في جهاز الحلق مثلا حركة الصليب عندنا حركة منفردة حركة سوالو حركة منفردة عندما ينتقل الجمبازي من حركة الصليب مباشرة إلى حركة السوالو تنتج الانتقال هذا يكون حركة آه، منفردة فيكون حركة غير مثلا أي انتقال من حركة إلى حركة مع الثبات في الحركة الأولى والحركة الثبات في الحركة الثانية ينتج هذا حركة جديدة بالمزج بين الحركتين يعني هذا انتقال أيضا تكوين حركة جديدة في الحلقة النوع الثاني من الربط هو ربط يعمل على رفع القيمة ربط يعمل على رفع القيمة وهذا موجود في جهاز المتوازي مثلا عندنا حركة هيلي صعوبتها آه، دال وهي آه، تؤدى من فوق البارين يعني يكون اللاعب في حركة وقوف على اليدين بالبارين ثم يؤدي حركة الهيل تكون صعوبة دي ولكن إذا أدى حركة قبلها للنزول على بار واحد ثم من هذا البار الواحد أدى حركة الهيلي ترتفع حركة الهيلي إلى E من D إلى E لأنها ثلاث حركات صعوبة طيران إلى بار واحد هذا هو الربط الثاني الذي يعمل على رفع قيمة الحركة التالية وهو في جهاز المتوازي بشكل خاص النوع الثالث من الربط هو النوع المعروف الذي هو في الحركات الأرضية وفي جهاز العقلة وينتج عن ربط حركتين مع بعض الحركة الأولى مع الحركة الثانية وكل حركة تبقى مستقلة بذاتها ولكن نتيجة الربط هذا تكون هناك آه، درجة إضافية تسمى محسنات الربط وهي كل جهاز العقلة والأرضي له آه، طريقته الخاصة في تحكيم الربط هذا هو أنواع الربط يجب أن تكون الحركات الداخلة في الربط سواء في الأرضي أو العقلة يجب أن تكون ضمن الحركات العشر المعدودة التي يختارها الحكم كأفضل عشر حركات للاعب أو كأفضل ثمان حركات للاعبين الشباب أيضا لا يمكن منح محسنات الربط لحركات محتوية على خطأ كبير إذا كان هناك ربط في الحركة الأرضية أو العقلة وحركة منهما احتوت على خطأ كبير فلا يتم منح محسنات الربط لا يمكن تكرار الحركة للحصول على الربط إلا كما قلنا في حصان الحلق أو الحلق فله قانون الخاص الربط في الحركات الأرضية أولا يجب أن تكون إحدى الحركات الحركتين ذات صعوبة D أو أكثر ذات صعوبة D أو أكثر يعني ربط C زائد C لا يعطي لنا محسنات ربط ولكن صعوبة D أو أكثر فإذا كانت إحدى الحركتين D الحركة الثانية إذا كانت B أو C ينتج لنا فقط محسنات ربط عشر إذا كانت الحركة D أو أكثر مرتبطة مع حركة دي أو أكثر ينتج لنا محسنات ربط عشرين حاليا في القانون الحالي من الممكن ربط الحركة في الاتجاهين وهذا معناه لو تم تنفيذ حركة B زائد D زائد D من الممكن أن الحركة التي في الوسط تربط بما قبلها وأيضا ترتبط بما بعدها الحركات الداخلة في الربط يجب أن تكون ضمن أفضل الحركات المعدودة للاعب لا يمكن ربط الحركات المتضادة في الاتجاه بتعاقب مباشر مثلا حركة قلب هوائية خلفية مع لفة زائد في الاتجاه المضاد حركة حركة الأمام لا يمكن الحصول في الربط على حركة فردية مع لف زائد حركة فردية مع لف الحركة الفردية هي لما تكون فيها قلبة واحدة بس وتكون حركة مزدوجة إذا كان فيها قلبتين ولكن تكون إحدى الحركات حركة فردية قوية دي أو أكثر ثم يليها آه، حركة آه، لف آه، ممكن يكون لف أو حركتين يعني مزدوجة بشكل مباشر لا يمكن الحصول على محسنات ربط إذا كانت إحدى الحركات تحتوي على خطأ كبير الربط في جهاز العقلة في القانون السابق كان يوجد ربط في حركات الطيران والطيران في جهاز العقلة القانون الذي قبله كان حركات في البار زائد حركة طيران لو تتذكرون في القانون قبل قبل قبل الحالي الآن تم إضافة الربط لحركات في البار ولكن فقط لحركات ذات طابع إدلر التي فيها دخول الرجلين بين اليدين قانون الربط في العقلة يجب أولا أن تكون الحركات ضمن الحركات المعدودة وطبعا هو مش مذكور أنه تكون الحركة في الاتجاهين لكن معروف أنه في العقلة الحركة من الممكن أن تربط في اتجاهين آه، ولو أنه مش مذكور في الكتاب هذا ولكن أكيد أنها مثلا ستؤدى حركة طيران حركة طيران حركة طيران ثلاث حركات متابعة قيمة الربط حركة طيران زائد حركة طيران نأخذ القاعدة السهلة التالية إذا كانت الحركتين المرتبطة فيهم حركة منهم C فمعناه أنه ذلك الربط عشر فقط إذا كانت الحركتين أعلى من C كل منهما أعلى من ال C يعني D و D وما فوق إذا الربط سيكون عشرين طابع حركات ذات حركه إدلر طبعا آه، إدلر يجب أن تكون D وما فوق إذا كانت D أو E في حركة إدلر إذا ارتبطت مع D ستكون فقط لها عشر إذا ارتبطت مع حركة طيران E أو أعلى ستكون لها عشرين يعني حركة إدلر هي مع نص لفة تكون D متبوعة بحركة حركة كوفاكس D فتكون عشر ولكن إدلر مع نص لفة زائد كولمان كولمان اف فستكون عشرين هذا هو قانون الربط الحالي في السلك الجديد إن شاء الله آه، تابعونا للحصول على المزيد من المعلومات فيما يخص تحكيم الجمباز حسب القانون الدولي الجديد تحياتي